madre ser más importante por darme tiempo para amarme Madre, mi orgullo más grande protege, defiende Gracias por darme lo que nunca nadie podrá darme Aprendizaje, coraje, tiempo para amarme Madre, mi orgullo más grande protege, defiende Gracias por darme lo que nunca nadie podrá darme Aprendizaje, coraje, tiempo para amarme mujeres que cumplen el doble. Mundo cambia de año en año, nuestra vida de día en día. El amor, la memoria de tu madre nunca pasarán en un abrir y cerrar de ojos. Todo puede cambiar, así que perdona a menudo. Ama con todo tu corazón. Es posible que nunca más vuelvas a tener esa oportunidad. Luego está palabras sinceras sincera, su amor incondicional. Mi héroe mamá entiende, sufre, defiende, luchadora, decora, enseña, perdona, sobre todo te ama, su fuerza más grande que la ley de la naturaleza. Madre velaste, mi sueño modelaste, mi duda escuchaste, no importa la edad, tu abrazo transmite paz. Una montaña con regalo no será suficiente para agradecerte Madre, mi orgullo más grande protege, defiende Gracias por darme lo que nunca nadie podrá darme Aprendizaje, coraje, tiempo para amarme Madre, mi orgullo más grande protege abrazo Desde pequeño aprendí contigo mis primeros pasos De tu mano protectora, no sé lo demás A mí me tocó la mejor de todo el mundo Hermosa mamá, hasta el infinito y más allá Palabras sublime, combustible que logre lo imposible Hay muchas mujeres valiosas, pero tú las superas a todas Mamá, tomar el lugar de todo, pero nadie puede tomar su lugar, no hay imposible. Sigue teniendo confianza en sus hijos cuando todo las ha perdido. Universo, obra maestra, creación, corazón de una madre mi mundo entero. Inspiración de este hermoso verso mi mi equilibrio M de maravillosa, A de amor, E de dedicación R de responsabilidad, E de especial Madre, mi orgullo más grande, protege, defiende Gracias por darme lo que nunca nadie podrá darme Aprendizaje, coraje, tiempo para amarme Madre, mi orgullo más grande, protege, defiende Gracias por darme lo que nunca nadie